Alamin natin ngayon kung sino ba ang napupuso ang leader ng mga nasa bataan. Ano pang hinihintay natin? Tara na! Sino pong presidente nyo sa 2020? Marcos. Marcos. Vice nyo po? Marcos. Sino po vice? Sino po? Wala. Wala po. Ay, wala. Sige, wala. Pa-subscribe ka. Wala. Pwede pag survey president po, tsaka vice, survey lang. Ano po? Bongbong Sara? Bongbong Sara. Sara. Kayo ma'am? Bibi, dyan sa sarili. Pasubscribe, ma'am. Ay, nabusog. Thank you po. Ayun, ma'am. President tsaka vice. Survey lang po. Sino pong president at tsaka Sino po? Ano po? Um, bongbong po. Bongbong. Vice niyo, ma'am? Vice. Si ano po? Sara. Sara. Duterte. Okay. Thank you, ma'am. Pasubscribe po, ma'am. Salamat. Sir, kayo po. President po tsaka vice. Survey lang. Sorbet? Ako din man ako naka-register eh. Kaya di kayo rehistrado. Oh. Kayo ma'am, wait si ma'am. Wait lang po. Kayo ma'am, president tsaka vice po. Ay, bongbong ako. Vice niyo po. Sino ba yung vice dyan? Sa YouTube po. Wait lang, sir. Wait lang po. Ito. Sino po? Kasi dito. Tito Soto. Thank you, hmm. ma'am. Bakit si Soto, ma'am? Pasubscribe pala. Bakit pa si Soto, ma'am? Hindi, kasi nakita ko si Soto ano siya, good siya sa mga, di ba sa Senado siya. Opo. So, pinaglalaban niya yung karapatan ng mga tao. So, Opo. gusto ko siya. Gusto niya po. Salamat na. Salamat. Ay, sir. Ayan. Gusto, gusto niya. Botante kayo, sir? Botante ka po? Okay. Oh, botante. Uh, botante. Uh, po. President tsaka vice. Oh, ah, yan. Galado, gusto gusto mo yan. Sino ano po? ka? Eh, syempre, sir, bumbong ako. Sabi ko na nga ba eh. Ay, sir. Ah, vice ni ma'am. Vice ni ma'am. BBM talaga kami. Solid eh. Sir, kayo po, President. BBM nga. BBM. Vice po. Siyempre, Sarah. Sarah. Solid kami. Ayaw namin kay Lenny kasi maka-NPA maka, maka yun. Maka-NPA si Lenny. Maka-NPA. Ayaw nga kami. Pasubscribe ako muna. Pasubscribe po sir. Salamat po. Salamat po. Thank you. Kayo po. Kayo po sir. Botante po kayo. Okay? Kayo ma. Botante po kayo. Sir Vina. President tsaka vice po. Hindi. Kayo ma'am. Kayo ma'am. Wala. Thank you. Thank you. Salamat. Kayo po. Botante po kayo. Mindanao. Ano po? Sa Mindanao. Apo, presidente na po tsaka vice. Kahit Wala sino pa. Wala pa. Undecided Undecided. Thank you. Ito po, subscribe po sir. Thank you. Salamat po. Ma'am, butante ka po. Kayo po survey. President oh, wait. Ah, sige, sige. Huwag madali. Ma'am, kayo po. President sa kabal. Survey lang. Sino po? Busy ka. Okay. Dito, dito. Para makalabas. Dito. Sir? Survey na. Ano ako, Marcos? Marcos, vice niya po. Soto. Soto. Thank you, Marcos Soto. So ito po, pasubscribe ako, sir. Salamat. Kayo, ma'am. Botante po kayo. Survey lang po. President tsaka vice. BBM. BBM, vice po. Vice. Soto. Soto. Okay. Kayo, ma'am. Pasubscribe po. Kayo, ma'am. Sino po sa inyo? Bibi, ang vice po. Wait, so, to. Thank you, ma'am. Pa-subscribe po, ma'am. Salamat. Kayo, ma'am. President po po sa kapal. Survey lang. BBM. BBM. Vice po. Sara. Sara. Okay. Subscribe ako, ma'am. Pa-subscribe po. Salamat. Kayo po. President sa vice niyo po. Survey lang. BBM. Vice po. Sino po? Sara. Sara. Kayo, ma'am. But BBM sana. Pa-subscribe po. Ay, yung dalawa sakto. Ay, thank you sir. Wait, BBM Sara. And Sara. Okay. Wait lang, tara. Last two. Okay po, ma'am. Survey lang po. Last po sa Ayan po ba yung ma'am? Ano po? Ayan? Opo. President tsaka vice po. Sino po? Si ano na lang? Si Lacson. Vice niyo po? Tito. Tito Soto. Sige ma'am, salamat po. Thank you. Okay na guys, okay na. Bibilang na tayo. Kita madilim dito tayo sa may iluan. Sir, kayo po, botante ka sir? Hindi. Saan? Botante ka ma'am. Pwede po mag-survey. President tsaka vice niyo po. Ito po nga ah. Survey lang. President. Apo. Vice niyo po. Vice. Apo po. Vice. Ito yung Vice. Apo. Duterte. Sino po? Sara. Sara. Thank you, ma'am. Thank you. Kay sir. Botante ka po. President ka, Vice. Yes, ma'am. Sino po? President. Walang ibo. Bongbong nga. Vice po. Vice po. Vice. At ang bakla. Soto tayo. Soto. Soto po. Thank you. Sige po. Salamat, sir. Salamat. Sige, ma'am. Dito ano tayo. Papapunod kayo. Matama. Apo. Apo. <laughs> Bilang na tayo. Pero pwede mag-survey? President niyo po sa kabay, survey lang. Sunduin naman lang kayo kung ikaw. Sabi, Bongbong Marcos. Vice niyo po. Vice niyo po. Vice po. Soto. Soto. Thank you po. Thank you. Kayo ma'am. President niyo po. Lenny. Lenny. Vice niyo ma'am. Ayan, si O. Si Ong po. Ong ma'am. Thank you. Thank you. Sige po. Tara, bilang na tayo. Bilang na. Dito maliwanag. Tara. Okay, so guys, ito po yung resulta dito sa uh, Bataan. Si, madilim ba ako? Madilim ba ako? Yan, hindi. Si undecided sa pagka-presidente, ilan bang nakuha niya? 5, 10, 13. 13. Si Pacquiao, 5. Lima? Si Lakson lima? Ma'am, BBM po kayo? Tayo. May dumagdag isang BBM daw. Vice nyo, ma'am? Ah, Vice. Sara, kayo. Sara, BBM po. Vice nyo, ma'am? Sara. Sara. Okay, BBM Sara. Dagdag na natin. BBM Sara. Okay, asa na tayo? Robredo, sampo. Sampo. Si Moreno, 11. Si Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 83. Ulit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 83 po si Marcos. Matinding landslide, grabe. Okay, si undecided sa VP naman, 5, 10, 15. 15. Si Atienza, 0. Si Soto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 si Soto. Okay, si Pangilinan, 6. Ay, 6 lang si Pangilinan. Si Ong, 5, 10, 14. Si Duterte, 5, 10, 15. 15, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 28, plus 5, 33, 38. 38. Nako, first time nanalo ni Soto guys sa lahat ng VP survey ko. Ngayon lang po nanalo si Soto. Pero lagi silang dikita ni Sara. Ulit, kung tama ba? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 38. Ayan guys, ayan. So nakalamang si Soto for the very first time ng 12 points kay Sara. Dito po yan sa Bataan. Okay? Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay at magkita-kita ulit tayo sa ating Kali Survey number 34. Bye!